Hace ya más de dos años que subí unos de los videos más populares en la corta historia de este canal, me refiero a los dos videos del mapa tipo Five Nights at Freddy's en PowerPoint como manera de hacer un pequeño homenaje a este video, que de hecho, ha dejado algo de escuelita en YouTube, y como manera de regresar de un año de inactividad, o 52 semanas, o 365 días, o mil segundos, como sea, hoy les traigo la versión remasterizada, renovada, nueva, moderna, recalentada recientemente del horno, de cómo hacer un mapa tipo Five Nights at Freddy's en PowerPoint. Sin nada más por decir, comencemos. Primero que nada, estaré dejando el link de los archivos a través de Mediafire, y ya ustedes eligen qué estilo de cámaras quieren, así como también se pueden descargar el letrero de You, puedes checarlo en la descripción del video. Además, les estaré dejando una imagen de un mapa de Five Nights at Freddy's, que estaremos utilizando como referencia para nuestro mapa, pues cuando subí los primeros videos, no me di cuenta hasta después que si no utilizábamos una imagen de referencia, y colocábamos los botones de las cámaras, a la hora de encogerlo por si querían incluirlo en algún juego, se perdería la medida, y los botones saldrían muy pequeños. Así que, para evitarnos esto, mejor utilizaremos esta imagen de referencia. Bien, pues ya que tenemos abierto PowerPoint, empezaremos agregando la imagen de referencia y algún fondo para la diapositiva. Después, pasaremos a hacer las habitaciones tomando como guía nuestra imagen de referencia. Para ello, simplemente es cuestión de ir agregando cuadrados de diferentes tamaños con el borde color blanco y el relleno color negro, o de plano, sin relleno. Si eligen esta opción, le pueden agregar al mapa diversos efectos especiales, como sombra o luz, esto es a gusto de cada uno. Ahorita yo estoy haciendo un mapa bastante simple, pero ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran, sean creativos e ingeniosos al hacer su mapa. O, y si ustedes quieren agregar ventilaciones en su mapa, es cuestión de ir agregando cuadros de relleno color gris y sin contorno. Es demasiado simple. Además, si ustedes quieren agregar una entrada, solamente es cuestión de colocar un rectángulo de habitación, y después colocarle un triangulito de relleno blanco y sin contorno. Una vez que el mapa que hayan hecho les deje un resultado que les satisfazca, entonces es hora de ir colocando las cámaras. Ahora que si ustedes quieren agregarle efectos especiales, pueden hacerlo, ya sea sombra, luz, etc. Finalmente, es cuestión de seleccionar nuestro mapa, darle a guardar, y ya le ponen el nombre. Algo importante que les recomendaría que hicieran es que la guarden en formato PNG, para así, conservar la transparencia de la imagen. Y bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado el video, ya sé que fue más corto que los dos videos originales juntos, pero pues está mejor, ¿no? Bueno. Recuerda que si lo deseas, puedes subordinarte hacia mí, em, digo, suscribirte a este canal para ir sacando más contenido, y a ayudar al crecimiento del canal. Y con todo cariño les digo, rompanse una pata, mi nombre es Paco City Loquendero 3124, y les digo que... ¡Hasta pronto!